द गेममा स्वागत छ यो ट्युटोरियल मूलत नोर्दन जर्मनीका रोल्फ स्ट्यानोटले रेकर्ड गरेका हुन् मैले यो इमेज इमेल मार्फत नर्मनबाट पाएको हुँ उनले मलाई यो सेभ गर्न भनेका छन् यो इमेज उनले र कन्भर्टर प्रयोग गरी पाएका हुन् र यो उनको मूल इमेज थियो इमेजहरू तुलना गर्दा नर्मनले गरेको कार्य प्रष्ट छ पहिले उनले इमेज रोटेट गरेका छन् अनि अग्रभूमिमा सही रंग र चम्किलोपना पाउन कर्व्स टुल प्रयोग गरी इमेज सम्पादन गरेका छन् र बादलहरू अलि उज्यालो बनाउने प्रयास गरेका छन् तपाईले यो इमेजमा हेर्दा बादलहरू एकदमै राम्रो देख्नुहुन्छ मलाई ती मन परे र मैले उनीसँग यो इमेज देखाउने अनुमति मागेको छु र अब म उनको कार्य पूर्ण गर्न चाहन्छु र म उनको इमेजमा बादल अझ राम्रो बनाउने प्रयास गर्छु तर पहिले यो इमेजमा के गल्ती भयो भन्ने थाहा पाउन एक्सेफ जानकारीमा हेरौं तपाई यो एउटा पानासोनिक क्यामेरा भएको देख्न सक्नुहुन्छ र यो क्यामेरामा एकदमै सानो सेन्सर छ तपाईं यो क्यामेरा आफ्नो सर्टको खल्तीमा राख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ हामीसँग एक्सपोजर डाटा छ एक्सपोजर समय 1 सेकेन्डको हजार भाग र एपर्चर 5.6 छ फ्ल्यास अन थियो र क्यामेराले इमेजमा यसको इफेक्ट गणना गरेको छ र यस्तो दृश्यको लागि त्यस्तो सानो क्यामेराको फ्ल्यासले काम गर्दैन मलाई लाग्छ इमेजको यो भाग चहकिलो बनाउन तपाईलाई न्यूक्लियर बम जस्तो केही चाहिन्छ यो इमेज जेपेगमा सेभ भएको छ र यसले अर्को समस्या दिन्छ यो भाग जुन इमेजको एकदमै रोचक खण्ड थियो त्यो जेपेग कम्प्रेसनको कारणले धेरै गाढा भएको छ र जब म क्षितिजमा जुम गर्छु एउटा राम्रोसँग परिभाषित वस्तु देख्छु तर अलि तेजिलो छ र त्यहाँ क्षितिजमा एउटा जहाज पनि छ बादलहरू विस्तृत रूपमा छन् तर जब गाडा खण्डमा जान्छौ तब यहाँ एउटा रुख देख्न सक्नुहुन्छ तर केही पनि प्रष्ट देखिँदैन यो किनभने जेपेगले इमेजको केही खण्ड त्यत्तिकै छोड्छ जुन कम्प्युटरले हामीले कहिले नदेख्ने ठान्छ तर म यो सामग्री यहाँ हेर्न चाहन्छु र म जेपेग कम्प्रेसनमा अलि अल्मलिएँ किनकि यहाँ हराएका विवरणहरू पुनः कहिले देखिदैन र तपाईले यो खिच्दा यस्ता समस्याहरू हटाउन सक्नुहुन्छ र अर्को ट्युटोरियलमा म तपाईलाई युएफ र कन्भर्टर र गिम्पमा यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने देखाउने छु र मलाई लाग्छ त्यो अर्को ट्युटोरियलको लागि राम्रो विषय हुनेछ म इमेज यहाँ टुल बक्समा तानेर गिम्पमा लोड गर्नेछु र विन्डो ठूलो पार्नेछु अब मेरो पहिलो कदम भनेको यो इमेजको साइज अलि मिलाउने हो किनकि यो इमेज एकदमै ठूलो छ र यसको xcf फाइल 40 मेगाबाइट भन्दा बढी हुनेछ साइज घटाउन टूलबारको इमेजमा क्लिक गरौँ स्केल इमेजमा क्लिक गरौँ र विड्थ मानौ 1000 पिक्सलमा बदलौ र जब म ट्याब थिच्छु हाइटमा 750 पिक्सल पाउनेछु र मसँग सबैभन्दा राम्रो इन्टरपोलेसन छ यहाँ फ्रेममा पूरा इमेज पाउन Shift plus Ctrl plus E थिचौं र अब म यो इमेज सम्पादन गर्न तयार छु पहिलो कदम रोटेट हुन्छ अघिल्लो ट्युटोरियलहरूमा मैले एउटा इमेज रोटेट गर्न दुई तरिकाहरू देखाएको छु र आज तेस्रोको पालो हो ल म जुम गर्ने सोही तरिका अपनाउँदै छु जहाँ म एउटा तेस्रो लाइन देख्न सक्छु र तेस्रो लाइन क्षितिजमा देखिन्छ किनभने क्षितिजको परिभाषा तेस्रो हो अनि म बक्सबाट मापनको टुलहरु छान्छु र म इन्फो विन्डो छान्ने छैन किनभने यो इमेज फ्रेम बीच देखिनेछ तर म सबै जानकारीहरू यहाँ स्टेटस बार मुनि पाउन सक्छु अब क्षितिजको कोण पाउन धेरै सजिलो छ क्षितिजमा कर्सर राखौं र यसलाई माउस बटन थिचेर तानौं लाइन लाइनलाई पट्टि तानौ र एउटा लाइन क्षितिजको समानान्तर बनाऊ र बटन छोडौ स्टेटस बारमा कोणको जानकारी हेरौ र म यहाँ कोण 1.64 डिग्री देख्छु अब म रोटेट टुल छान्छु इमेजमा मात्र क्लिक गरौँ र टाइप गरौँ माइनस 1.63 डिग्री माइनस किनभने म 1.63 डिग्री काउन्टरमा घुमाउन चाहन्छु मा क्लिक गरौँ र तपाई एउटा रोटेट भएको इमेज देख्नुहुनेछ क्षितिज परीक्षण गर्न स्केल तल तानौं र यो 1300 छ अर्को कदम इमेज क्रपिङ गर्ने हो तर म अहिले इमेज क्रप गर्न सक्दिन किनभने इमेजको यो भाग अदृश्य छ त्यसैले सामग्रीहरू छुट्याउन सकिदैन मलाई कहाँ क्रप गर्ने थाहा छैन त्यसैले पहिले इमेजको यो भाग अलि उज्यालो बनाऊ म कर्व्स टुलमा काम गर्न चाहन्छु तर त्यो भन्दा पहिले म लेयरको एउटा कपी बनाउने छु किनभने हामीले इमेज टुल प्रयोग गरेपछि इमेजको जानकारीहरू हराउने छन् त्यसैले इमेजमा पुनः सच्याउन नसकिने केही पनि नगरौ मैले रोटेट गरे तर पछिका कदमहरूमा मूल इमेजमा केही पनि नगर्नु होला पहिले म जमिनको खण्ड सम्पादन गर्छु त्यसैले यो लेयरलाई ल्यान्ड भनौ र ल्यान्ड नाम भएको स्थानमा दोहोरो क्लिक गरौ र रिटर्न थिचौ अब लेयरको नाम ल्यान्ड छ म कर्ब्स टुल छान्छु र इमेजमा क्लिक गर्छु र म इमेजमा थप कार्य गर्नेछु इमेजको यो खण्ड सबैभन्दा गाढा छ यसलाई त सजिलै मिलाउन सकिन्छ तर यहाँ घाँस पनि धेरै गाढा छ पानी ग्रे स्केलको यो खण्डमा देखिन्छ र पक्कै यो भाग आकाश हो ल मैले इमेजमा जमिन उज्यालो बनाउनु पर्छ र मैले यसलाई माथि तानेर गर्छु अब यहाँ प्रश्न के छ भने मैले यसलाई कति पर तान्नु पर्छ किनभने यदि मैले यसलाई धेरै पर ताने भने यो कृत्रिम देखिन्छ र यदि मैले आकाश र जमिनलाई कर्वमा ठूलो अन्तर राखेर जोड्न चाहे भने यो वास्तविक इमेज जस्तो देखिने छैन त्यसैले म यो अलि तल तान्छु म यो गर्दैछु यहाँ यो राम्रो देखिन्छ समुद्र त्यति उज्यालो छैन र घर पनि देखिएको छ त्यसैले म ओकेमा क्लिक गर्छु मैले जमिनको भाग सम्पादन गरेपछि म आकाशमा जानेछु त्यसैले पुनः मूल लेयरको एउटा कपी बनाऊ र यसलाई माथि सारौ र स्काई नाम राखौ लेयरमा दोहोरो क्लिक गरौ नाममा स्काई टाइप गरौ रिटर्न थिचौ र हामीसँग स्काई छ म अन्य लेयरहरुमा कुनै असर नगरी स्काई लेयरमा सम्पादन गर्न चाहन्छु र त्यसो गर्न म एउटा लेयर मास्कमा काम गर्छु स्काई लेयरमा राइट क्लिक गरौ एड ए लेयर मास्कमा क्लिक गरौँ र व्हाइट लेयर मास्क छानौँ मतलब फुल ओपेसिटी जसको मतलब यो लेयर पूर्ण रूपमा देखिन्छ र सेतो छ म ल्यान्ड लेयर लुकाउन चाहन्छु र म समुद्र र आकाशबीच तेजिलो धार पनि चाहन्न र त्यसको लागि म ग्रेडियन्ट प्रयोग गर्छु ग्रेडियन्ट कालो र सेतो बीचको वस्तु हो म यो तपाईलाई यहाँ एउटा स्क्र्याप लेयरमा देखाउने छु मैले ग्रेडियन्ट टुल छानेको छु र मैले यो संयोगवश फेला पारे जब तपाईं टुल आइकनमा दोहोरो क्लिक गर्नुहुन्छ टुल विकल्पहरू स्वत छन् मलाई लाग्दैन कि यो तपाईको लागि नयाँ कुरो हो तर त्यो मेरो लागि नयाँ हो जानकारी राख्दा राम्रो ग्रेडियन्ट टुलमा फर्कौं र म यो line left mouse button click गरेर तान्छु र छोड्छु सुरुको बिन्दुको बायाँ क्षेत्र कालोले भरिएको छ र दायाँको क्षेत्र सेतोले भरिएको छ जुन ग्रेडियन्टको अर्कोपट्टि पर्छ र सेतो र कालो बीचको क्षेत्र ग्रेको भिन्न श्रृंखला हो र यसलाई ग्रेडियन्ट भनिन्छ र म ग्रेडियन्ट लामो वा छोटो बनाउन सक्छु यहाँ विभिन्न ग्रेडियन्ट टुलहरू रहेका छन् र म यहाँ कालो र सेतो प्रयोग गर्नेछु र यहाँ धेरै विकल्पहरू छन् जस्तै रेडियल जसले तपाई वृत्त बनाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईले प्रयोग गर्न सक्ने एकदमै धेरै विकल्पहरू छन् यी यो टुलको विकल्पहरू खोज गर्न उपयोगी हुन्छन् त्यसैले म सेपमा लिनियर राख्छु र यहाँ स्क्र्याप लेयर मेट्छु अब म यहाँ स्काई लेयरमा काम छु ग्रेडियन्ट कालोबाट सेतोमा सेट गरिएको छ इमेजलाई पारदर्शी बनाउने देखि इमेज देखिने बनाउने र म लेयर डायलगमा फर्कन्छु र मैले लेयर एक्टिभेट गरेको छ छैन जाँचौ किनकि म यसलाई मूल इमेजमा पेन्ट गर्न चाहन्न म लेयर मास्कमा पेन्ट गर्न चाहन्छु र इमेज जुम गर्न जुम टुल छानौ यसको लागि केही अभ्यास गर्नुपर्छ म यहाँ यो बिन्दुबाट सुरु गर्नेछु र यहाँ अन्त्य गर्नेछु म ग्रेडियन्ट सिधा चाहन्छु किनकि यस्तो ग्रेडियन्टले इमेज मैले चाहेको रूपमा दिदैन कार्य अन्डु गर्न कन्ट्रोल प्लस जेड थिचौं त्यसैले म कन्ट्रोल के थिच्छु र यहाँ स्लाइडर 5 डिग्री सम्म सार्न सकिन्छ त्यसैले म यसलाई यहाँबाट यो बिन्दुसम्म बनाउन सुरु गर्छु जब तपाईं पूरा इमेजमा फर्कनुहुन्छ तपाईं मेरो ग्रेडियन्ट देख्न सक्नुहुन्छ र जब म अन्य लेयरहरुमा जान्छु माथिल्लो लेयर सबैभन्दा माथिको लेयर मात्र देखिन्छ र अन्य पृष्ठभूमिमा देखिन्छन् तर मलाई लाग्दैन कि यो त्यति स्वाभाविक देखिएको छ यो अलि कृत्रिम देखिएको छ त्यसैले म आकाश अलि उज्यालो बनाउँछु त्यसो गर्न पहिले मैले लेयर मास्क निष्क्रिय पार्नुपर्छ लेयरमा काम गर्न यसलाई एक्टिभेट गर्नुपर्छ अथवा म लेयर मास्कमा कर्व टुल प्रयोग गर्न सक्छु तपाई जहिले पनि लेयरको सक्रिय खण्ड यसको वरिपरिको सेतो फ्रेमले पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले यो यहाँ गरेर हेरौं अब हामी आकाश उज्यालो बनाउन चाहन्छौं त्यसैले म यो माथि तान्दै छु मलाई लाग्छ यो अलि राम्रो देखिन्छ किनकि आकाश उज्यालो छ र आकाश र समुद्र बीचको कृत्रिम सीमा हराएको छ मलाई लाग्छ यसले काम गर्नेछ अब स्काई लेयर र यो मुनिको लेयरहरूमा गएर इमेज तुलना गरौं। तपाई फरक देख्न सक्नुहुन्छ यो मूल इमेज हो यो लेयर नयाँ स्काई हो र यो तलको नयाँ ल्यान्ड हो जमिनमा अझ बढी कन्ट्रास्ट प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो तर म पक्का छैन त्यसैले मैले यो गरेर हेर्नुपर्छ त्यसैले ल्यान्ड लेयरमा दोहोरो क्लिक गरौँ र ओभरले मोड छानौ जसले अलि थप कन्ट्रास्ट दिन्छ तर यो पक्कै अलि धेरै भयो त्यसैले म ओपेसिटी तल स्लाइड गर्छु यो राम्रो देखिएको छ कि छैन तर मलाई लाग्छ यो राम्रो छ अब मसँग चार लेयरहरू छन् ब्याकग्राउन्ड मूल इमेज हामीलाई खासै चाहिँदैन ल्यान्ड लेयर एउटा ल्यान्ड कपी र लेयर मास्क सहितको स्काई र म इमेज जानकारीहरू नगुमाइकन यहाँ यी मानहरू बदल्न सक्छु त्यो लेयर प्रयोग गर्नुको ठूलो फाइदा हो अब अन्तिम खण्ड क्रपिङको लागि नर्मलले यसलाई 7:5 अनुपातमा क्रप गर्न चाहन्छन् किनभने उनको प्रिन्टरले 7 बाई 5 इन्चको पेपर प्रयोग गर्छ त्यसैले यसलाई 7 बाई 5 गरौँ एउटा फिक्स्ड आस्पेक्ट रेसियो क्रप कहाँ गर्ने त मैले नर्मलले यो इमेज कहाँ क्रप गरेको बिर्से त्यसैले यो पक्का गरौँ मलाई लाग्छ रुख र सुकेको पात समावेश गर्नुपर्छ त्यसैले मैले यो दायाँ कुनाबाट सुरु गर्नुपर्छ र क्रप टुल तानौ यो खाली रोजाइको कुरो हो पम्पिङमा केही गर्नु पर्दैन तपाईँ सिक्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ रुल्स अफ थर्ड्स छ ल यसलाई राखौं यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ कि घरको अगाडिको भाग अहिले चाखलाग्दो भएको छ यहाँ केही कलात्मक छन् सुनौलो खण्ड र यो उपयोगी हुन सक्छ तर मलाई लाग्छ सबैभन्दा राम्रो तपाईको हेराइ हो मलाई लाग्छ यसले काम गर्छ म उनको इमेज एउटा जेपेग इमेजको रूपमा सेभ गर्नेछु र त्यो भन्दा पहिले मैले यसलाई अलि सार्पन गर्नुपर्छ मैले गरेको सार्पनिङको चिन्हहरू पहिले देखिने थिए तर अहिले हराएका छन् शुद्ध देखाउन सेतो लाइनहरू थिए मलाई लाग्छ यो पटक पनि फिल्टर्स इन्हान्स र सार्पन मोड प्रयोग गर्छु यो मूलत एउटा शार्पन नगरेको मास्क हो केही पूर्व निर्धारित स्ट्यान्डर्ड मानहरूले शार्पन गर्ने म सार्प नगरेको मास्क अर्को ट्युटोरियलमा चर्चा गर्नेछु मैले त्यो कहिल्यै प्रयोग गरेको छैन त्यसैले मैले यो आफै सिक्नुपर्छ जसले गर्दा म यसको बारेमा केही वर्णन गर्न सकूँ मलाई लाग्छ यसले यहाँ राम्रो काम गर्छ म इमेज सेभ गर्न सक्छु आज म हाँस उठ्दो कुरा टाइप गर्दैछु ल मलाई थाहा छ जेपेगमा धेरै लेयरको इमेजले गर्दा काम गर्दैन त्यसैले इमेज अब एक्सपोर्ट हुँदैछ र सबै लेयर जानकारीहरू हराउने छन् र गिम्पले एउटा चेतावनी दिन्छ र मलाई लाग्छ 85% राम्रो गुणस्तर हो फाइल साइज र इमेज क्वालिटीको राम्रो सम्मिश्रण र अब म मेरो प्लग नोटमा राख्न मेरो सार्पनिङ र रिसाइज इमेजमा फर्कन्छु इमेज स्केल इमेजमा जाऊ र 600 पिक्सलको विड्थ चाहन्छु यसलाई स्केल गरौँ र अब म यसलाई फेरि शार्पन गर्छु शार्पनिङ तपाईले इमेजमा गर्ने अन्तिम कार्य हुनुपर्छ यो वास्तवमै अन्तिम कदम हो यदि तपाईले त्यसपछि केही बदल्नु भएन भने मात्र अल्गोरिदमले राम्रोसँग काम गर्छ रिसाइज पनि होइन यसमा हेरौं मलाई लाग्छ म अलि बढी राख्न सक्छु मूलत सोही परिमाणमा टुंग्याउने अब मलाई यो इमेज भयो म यसलाई 600 को रूपमा सेभ गर्छु ताकि मलाई पछि ब्लकमा कुन इमेज राख्ने थाहा होस् दुई इमेजहरु तुलना गरौँ यो नर्मलले बनाएका हुन् र यो मैले बनाएको हो पक्कै मेरो आकाश राम्रो छ र मलाई लाग्छ नर्मलले समुद्र र घरमा राम्रो काम गरेका छन् र यी दुईको संयोजनले एउटा एकदमै राम्रो चित्र दिनेछ मलाई लाग्छ मैले यहाँ उज्यालो बढी गरे म यो सी लेयर सजिलै ठिक गर्नेछु म पृष्ठभूमि लेयरमा मूल कपीको एउटा कपी गर्नेछु लेयरलाई सी नाम दिऊ म यसलाई ल्यान्ड कपी माथि र स्काई तल छु। र तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्काई लेयरमा केही फरक भएको छैन तर ल्यान्डमा असर परेको छ तर म त्यसलाई मास्क गर्नेछु यसो गर्न एउटा लेयर मास्क थपौं राइट क्लिक गरौँ र एड लेयर मास्कमा म लेयरको एउटा ग्रे स्केल कपी गर्छु अब तपाई यहाँको जमिन उज्यालो देख्न सक्नुहुन्छ यो यहाँ भएको होइन तर सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन पानीमा भएको देख्नुहुन्छ र अब यहाँ लेयर मास्कमा अलि काम गरौ सो द लेयर मास्कमा क्लिक गरौ तपाई यसलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र स्काई अफ गर्नुहोस् अब म कप्स टुल छान्छु र म कप्सलाई यसरी मिलाउँछु कि जमिन गाढा होस् र समुद्र र आकाश बढी उज्यालो हुन्छन् अब इमेजमा हेरौ। So layer mask on click गरौ अब तपाई जमिनमा लगभग कुनै फरक नभएको देख्नुहुन्छ र समुद्र पनि राम्रो भयो अब जब म समुद्र लेयर छान्छु तपाई समुद्र राम्रो देख्न सक्नुहुन्छ अब म कर्व्स टुल प्रयोग गरी इमेजको मानहरू बदल्ने छु र मलाई लाग्छ मैले समुद्रमा अलि बढी कन्ट्रास्ट थप्नुपर्छ यहाँ यो जस्तै यहाँको भिरालो इमेजमा झन कन्ट्रास्ट हुन्छ हिस्टोग्रामको यो खण्ड समुद्र हो त्यसैले मैले यहाँ धेरै कन्ट्रास्ट पाउँछु र यो नमिलेसम्म कर्वमा भरौँ मैले यो पहिले गरेको छैन त्यसैले यहाँ मैले यो प्रयोग गरेर हेर्नु पर्छ मलाई लाग्छ यो मसँग पहिले भएको भन्दा धेरै राम्रो छ अब यहाँ यो चट्टान र समुद्र बीचको सीमामा हेरौं पहिले त्यहाँ एउटा ठूलो समस्या थियो ल यो पटक मैले लगभग कुनै सेतो रेखाहरू देखेन र जब म यसमा यहाँ जुम गर्छु तपाई सेतो रेखा जस्तै केही देख्नुहुन्छ तर यो समुद्री तटमा घुम्ने मात्रै हो त्यहाँ कुनै सेतो रेखाहरू छैनन् मेरो पहिलो प्रयासमा मैले जमिन समुद्र र आकाशको भिन्नता पहिल्याउन खोजे मैले यसमा बढी नै गरे तर मलाई लाग्छ यसरी बढी राम्रो हुन्छ ल त्यहाँ केही गर्न बाँकी छ त थप जानकारी मेटथगेम.org मा उपलब्ध छ तपाई प्रतिक्रिया पठाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया meetthegame.org मा लेख्नुहोस् तपाईलाई अर्को पटक भेट्ने आशा गर्दछु स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको लागि म मन्दिरा थापा बिदा हुँदैछु नमस्कार